በኤፕሪል 2010 ስራ የጀመረው ኢሳት ከተቋቋመ አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስድስት ያህል ጊዜያት ከአየር ላይ አውርዶ ነበር። ሲሳካላቸው የአየር ሞገዱን በቀጥታ በማፈን ወይም jam በማድረግ ካልተሳካላቸው የሳተላይት አገልግሎት ሰጪ ካምፓኒዎች ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ኢሳት ሀገር ቤት እንዳይታይ ለማድረግ ህወሓት መራሹ አምባገናዊ ስርዓት ያልፈነቀለው ድንጋይ ያላፈሰሰው ገንዘብ አልነበረም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2010 ጀምሮ ከፍ እያለ የመጣ የማፈናቀል መኖሩን ለመገመት ረገች አልነበረም። በመሆኑም መንግስት ምን ያህል የሚዲያ ስርጭቶችን የማፈናቀም ገንብቷል የሚለውን ጥያቄ ይዤ ለማጣራት ጥረት ማድረግ ጀመርኩ። ጉዳዩን እንደ ከፍተኛ ምስጢር የያዙት በመሆኑ አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ግን ቀላል አልነበረም። ተሳክቶልኝ አንድ ከኢንሳ ቻይናል እዚሁ የጃሜን ተግባር ተልኮ ስልጠና የወሰደ ሰው እዚሁ አሜሪካን ሀገር አፈላልጌ አግኝቸው አነጋገርኩ። ግለሰቡ ብዙም ዝርዝር መረጃ ሊሰጠን ባይችልም መንግስት በቻይና ቴክኖሎጂ በመታገዝ jam የማድረግ አቅም መገንባቱን ግን አረጋገጠልኝ። ሌሎች ግንዛቤ ሊያስጨብጡኝ የሚችሉና ያገኘሁትን መረጃ በድጋሚ ሊያረጋግጡ የሚችሉ ባለሙያዎች ሳፈላልግ በአገር ቤት በግል ድርጅት ተቀጥሮ የሚሰራ አንድ ኢንጂነር አገኘሁ። ይህኛው ሰው በፍርሃት ተሸብቦ ብዙም ሊያናግረኝ ፈቃደኛ ባይሆንም የቻይና ቴክኖሎጂ ገብቶ የአፈና ሥራ ላይ መዋሉን ግን በአጭሩ ገለጸልኝ። በግኝቴ ላይ በመመስረት ጉዳዩን ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ማሳወቅ ይገባል በሚል ተነሳሽነት አንድ ጽሑፍ በእንግሊዝኛ አዘጋጀሁ። የቀድሞውን የኢትዮጵያ ነፃ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዚዳንት የነበረውና በስደት ቴክሳስ የሚኖረውን ክፍሌ ሙላትን በስልክ አነጋገርኩት። እርሱም በዓለም አቀፍ ደረጃ የጋዜጠኞችና ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ተሟጋቾች ኔትወርክ በሆነው International Freedom of Expression Exchange ወይም IFEX አማካኝነት ብናሰራጨው ተደራሽነቱ ሰፊ እንደሚሆን ባቀረበልኝ ሐሳብ መሰረት ጽሑፉን እንደ መግለጫ አዘጋጀና የክፍል ሙላትን ሐሳብ አካተን በዓለም ዙሪያ አሰራጨነው። የቻይና መንግስትን የአፈና እገዛ የሚኮንነውን ይህንኑ መግለጫ እንደ ስም ማጥፋት የወሰደው በዲሴ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲን ጨምሮ ሌሎች በጉዳዩ ላይ ያገባናል ያሉ በኢሜይልም በስልክም contact አድርገውናል። ከነዚህም መሃል ጆን ፎክስ የሚባል የአይሚዲያ ኔት የሚባል የግል ኩባንያ ባለቤት የሆነ አንድ አሜሪካዊ jam የማይደረግ ቴክኖሎጂ አለን ብሎን እኔና ናምንን በዋሽንግተን ዲሲ ለምሳ ቀጥሮን እቅዱን በዝርዝር አስረዳን። ይሁንና ጆን ፎክስ ያሰበው አልተሳካም። እቅዱን ወደማይታፈን የአጭር ሞገድ ሬዲዮ ስርጭት ቀይሩት አለ። ከዛ በፊት የሬዲዮ ስርጭት የማቋቋም እቅድም አልነበረም። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ከጀርመን መጥቶ ኢሳትን የተቀላቀለበት ጊዜ አካባቢ በመሆኑ የሙከራ ስርጭት መሳይ እያዘጋጀ ብዙ ተሞከረ። ስርጭቱ አስተማኝ አልነበረም። በተደጋጋሚ ጃም ይደረግ ነበር። ይሁንና ኢትዮጵያ በስፋት መደመጥ የበቃው የኢሳት ሬዲዮ በርካታ ችግሮችን ሁሉ ተቋቁሞ በዛው ቀጠለ። ያለ እቅድ የተጀመረው የኢሳት ሬዲዮም የመለስ ዜናዊን ሞት ጨምሮ ትላልቅ ርዕሰ ዜናዎችን ከማንም ቀድሞ የሚያበስር የኢትዮጵያውያን የነጻነት ድምፅ ለመሆን በቅቶ ነበር። ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀመረ። ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላለፉት ሁለት ሳምንታት በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዙሪያ መረጃዎችን ሲያሰባስብ ቆየ። በእርግጥ ብራስልስ ቤልጅየም መቀመጫውን ባደረገው ዓለም አቀፉ የግጭት አጥኚ ቡድን International Crisis Group የሚገኙ የተለያዩ ምንጮች እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ ለገዢ ፓርቲው ቅርበት ያላቸው ጋዜጦች ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የተምታቱ መረጃዎችን እየተናገሩ ባሉበት ጊዜም አንዳንድ የዲፕሎማቲክ ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያለውን ህልፈት እየገለጹ ናቸው። ለኢሳት የደረሱት መረጃዎች የሚያሳዩት በእርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወት እንደሌሉ ነው። ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝቡ እውነቱን እንዲነግረው ጥሪውን ያቀርባል። የአቶ መለስ ዜናዊ የአካል ሞት የስርዓታቸው ማክተምን የሚያበስር ስለሆነ ከዚህ በኋላ የሚኖረው መጪ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እጣ ተመሳሳይ እንዳይሆን ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባን ጊዜ ላይ የምንገኘው። ይሁንና ግን ይሄም ቀላል ትግል የሚጠይቅ አይደለም። ታላቁ ነገር ግን ወይንም ታላቁ የምስራች የእርሳቸው የ21 ዓመት የጨለማ የከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያውያኖች ላይ የተፈጸመ ወንጀልና እጅግ አስከፊ የሆነ የአድሎ ስርዓት ማክተሙን ያበስራል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ነበረ። በመግለጫው ላይ የእጅ ስልኬን ሰጥቼ ስለነበር አንድ ቀን ከምሳ ተመልሼ ስቱዲዮ እንደገባሁ ስልኬ አንቃጨለ። አንድ ኢትዮጵያዊ ስለ jamming ጥቂት አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ ብሎ መነጋገር ጀመረ። ብዙ መናገር ግን አልፈለገም ነበር። ጃመንግ ኢትዮጵያን ለመሰለ ድሃ ሀገር በጣም ውድ መሆኑና ድህነትን ለመቅረፍ ሊውል የሚገባው የሀገር አንጡራ ሀብት የሚዲያ አፈና ላይ ሊጠፋ አይገባም የሚል ቁጭት እንዳለው አጫወተኝ። ስለ ማንነቱም ሊነግረኝ ፈቃደኛ አልነበረም። ይሁንና ከፍተኛ የቴክኒካል እውቀት እንዳለው ስለተረዳሁ በቀላሉ አልለቀኩትም። ፈቃዱ ከሆነ ስልኩን ሰጥቶኝ ሌላ ቀን ልደውልለት እንደምፈልግ ነግሬው በዚያው መሰረት ደጋግሜ ደውዬለት የመተማመን ስሜት አዳበርን። ሰውየው ሐቀኛ እንደሆነ ያስታውቃል። የትግራይ ተወላጅ የሆነው ይህ ሰው ለአገሩና ለሕዝቡ ቀና አመለካከት እንዳለውም ለመረዳት አላዳገተኝም። ለመረጃ ፍሰትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ነፃ እንቅስቃሴ ግድ እንደሚለው ለመረዳት ቻልኩ። እሱና ሌሎች የኢንሳ ኢንጂነሮች ጃም ማድረግ አይገባንም በማለታቸው ችግር ተፈጥሮባቸው ድርጅቱን እንድለቀቁ ተረዳሁ። እስካሁን በስምም ይሁን በአካል የማላውቀው ይህ ግለሰብ በሙሉ ልብ ፈቅዶ አናገረኝ ማለት ግን ይከብደኛል። ምክንያቱም ስለ አፈናው ቴክኖሎጂ ለማወቅ በነበረኝ ጉጉት ምክንያት ብዙ ጎትጉቸው ድምፁንም ይሁን ማንነቱን ሊያጋልጥ የሚችል ማንኛውንም አይነት ቃላት ላለመጠቀም ቃል ገብቼለት ነበር ያናገርኩት። ያናገርኩትም እንደ ሚዲያ ቃለ ምልልስ ሳይሆን እውቀት እንደተጠማ ተማሪ ሆኜ ያልገባኝን እንዲያብራራልኝ እየጠየኩት ነበር። ብስለቱንና እውቀቱንም በጣም ነበር ያደነኩለት። ረዘም ላለ ጊዜያት ይውጣ አይውጣ የሚል ውዝግብ የፈጠረውን የድምፅ ቅጂ በተመለከተ መውጣት አይገባውም የሚል ጠንካራ አቋም መያዜ አይዘነጋም። ጋዜጠኞችን በማመን መረጃ በምስጢር የሚሰጥ ማንኛውም ሰው የደህንነት ዋስትና ያስፈልገዋል። ስለዚህም ነው ስሜና ማንነቴ እንዳይታወቅ ብሎ መረጃ የሰጠ ሰው የምስጢር ጥበቃ ወይንም confidentiality ይረጋገጥለት ይገባል። የመረጃ ምንጮችን ጥበቃ ወይንም source confidentiality በዓለም አቀፍ ደረጃ ከጋዜጠኝነት መርሆች አንዱና ዋነኛው ነው። ኤርሚያስ ለገሰ በበኩሉ የእኔን አቋም እንደማይቀበለውና የድምፅ ቅጂው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ወንጀሎች ስለሚያጋለጥ መውጣት አለበት የሚል አቋም በይፋ ሲያራምድ ቆይቷል። ይህ በማርች 2019 በአደባባይ የወጣ የአቋም ልዩነት በእኔና በኤርሚያስ ለገሰ መካከል የተፈጠረ የግል ጠብ ተደርጎ መታየት የለበትም። ግጭቱ የሁለት ተቃራኒ ሙያዎች አለመግባባት ተደርጎ ነው መታየት የሚገባው። እኔ ረጅም ዓመታት ልምድ ያካበትኩ ጋዜጠኛ ስሆን ኤርሚያስ ለገሰ በበኩሉ ሚዲያን ለዓላማ ማስፈጸሚያው የሚጠቀም ጎበዝና ትጉ የፕሮፓጋንዳ ባለሙያ ነው። በዚህ ሙያው ብቃቱን ያስመሰከረ ሰው በመሆኑ የአቶ በረከት ቀኝ እጅ እስከ መሆን የበቃ ባለሟል ነበር። የፕሮፓጋንዳ ባለሙያ መረጃን የሚመዝነው ሕዝብ ላይ የሚፈልገውን ተጽዕኖ የማሳደር አቅሙን በማጤን ነው። ስለዚህም ነበር ኤርሚያስ ኦዲዮ ይውጣልኝ እያለ በተከታታይ ጥሪ ያቀርብ የነበረው። የኢሳት editorial ጉዳዩን መርምሮ የድምፅ ቅጩ እንዳይወጣ በድጋሚ ውሳኔ አሳልፎ ነበር። የእኛ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጋር የሶስት ሰዓት የኦዲዮ ሪፖርት አለ። እኛ ነገሮች እንዳይቆሽሹ በሚል ትራንስክራይብ የተደረገም እሳቸው ኢንሳ በነበሩ ሰዓት የሰሯቸው ስራዎች የሚያሳይ የሶስት ሰዓት ኦዲዮ አለ። በጣም የሚያስደነግጥ ወዲሆ ነው ኢየሩስ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው የመጨረሻ መልእክት ማስተላልፈው በእጁ ያለውን ኦዲዮ እንዲያወጣ የአንድ ሰዓቱን ቢያንስ እንዲያወጣ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ለምነዋል። ትልቅ ምስጢር ያለ ስለመሰለ ኤርሚያስ ቅጂው በእጁ ላይ ስለሚገኝ እኔም ኢሳትም የድምፅ ቅጂውን እንዲያወጣ ፍቃድ ሰጠነው። ኤርሚያስ ግን ሊያወጣው አልሞከረም። ምክንያቱም ደግሞ የተባለው ሕዝብ የማያውቀው የኢንሳ ምስጢር ከመጀመሪያውም ጀምሮ አልነበረም። ያም ሆነ ይህ አንድ ሚዲያ የዛሬ ዘጠኝ ዓመት እንዳያወጣ ብሎ የወሰነበትን መረጃ ማንም በፍላጎቱ ይውጣልኝ እያለ በአደባባይ የመጠየቅ መብትም አልነበረው። ያም ሆነ ይህ በስተመጨረሻም የኤርምያስ ጸሎት ሰምሮ የተባለው ኦዲዮ ወጣ። በሰዓታት ፍጥነት ጉዳዩን በተመለከተ ሪዮት ላይ ትንታኔ ልስጥ ብሎ ብቅ አለ። የተለያዩ ጥያቄ ሊያጭሩ የሚችሉ ጉዳዮችን አንስቶ በአግባቡ መልስ ሳይሰጥ ተሰናበተ። የደብረ ጽዮን ቅሌት መጋለጡ መርህ መጣሱን ተነተነ። የትራንስፖርት ሚኒስቴሯን ፀሐይ የሞቀው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተባረሩበትን የቆየ የአስር ዓመት case ሴራ አድርጎ ሊያቀርበው ሞከረ። እውነታው ግን የዛሬዋ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዳግማዊት ሞገስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከረዳት አስተማሪነትና ከድኅረ ምረቃ ተማሪነት የመመረቂያ ጽሑፍ ገልብጠዋል በሚል ክስ ምክንያት ምርመራ ተደርጎ መባረራቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ የሚታወቅ ጉዳይ ሳይሆን በሚዲያም ተዘግቦ አደባባይ የወጣ ሀቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ያላቸው ዲግሪ ሁሉ ሐሰተኛ መሆኑና እኔም ይህንን እያወቅኩ ለማደባበስ እንደሞከርኩ አድርጎ በአደባባይ አወጀ። ስለዚህም ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የትምህርት ማስረጃዎች በተመለከተ በርከት ያሉ መረጃዎችን አሰባስቤ ዶሴ አገላብጬ ግኝቴን ዛሬ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። እኔ እያልኩ ያሉት አንድ ነገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅም የላቸውም ነው። simply። የትምህርት ማስረጃቸው በጣም የተምታታ ነው፣ የተጭበረበረ ነው፣ የውሸት ነው። ከዲግሪ ጀምሮ እስከ ዶክትሬት ያለው ወረቀታቸው የውሸት ነው። የጥናት ጽሁፎቻቸው በሰው የተጻፉ ናቸው። ከ high school ጀምሮ እና ዩኒቨርሲቲ የገቡበት እንትን የተምታታ ነው። 1994 ከማይክሮሊንክ በ computer engineering ዲግሪ ተመረቁ ይላል። 1994 ማይክሮሊንክ የለም። ጀዋር መሀመድ ከአበበ ይገናኙ ነበር ከለውጡም በኋላ እና አንድ document ይልክለታል። ሁለት document actually ከሚኒሶታ ሌላ document እና ይልክለታል። ምንድን ነው አብይ አህመድ PhD ውን አልያዘም ውሸት ነው ወይም ደግሞ ዲግሪም የለውም ማስተርስም የለውም ትክክል አይደለም፣ ይሄን አጣራና አጋልጥ፣ አንተ ጎበዝ ነህ ብሎ ነው ይላከለት ጀዋር መሐመድ። በግልጽ ልናገር ውሸት ከሆነ ውሸት ነው ብሎ ይናገር። አሁን አሁንም በጣም የሚያስቀው በኋላ ስንመጣ ሁለት ሺህ ላይ ዶክተር አብይ በሰርተፊኬት ነበር ኢንሳን ሲመራ የነበረው ሁለት ሺህ ላይ ያውም ከማይክሮሊንክ ከማይክሮሊንክ ከ private college ማለት ነው። እንዴት ብሎ ነው በ2001 2000 ዓመተ ምህረት ሰርተፍኬት የነበረ ሰው 2006 እና 2007 ላይ PhD የሚኖረው እንዴ? ማስተርስ ለመያዝ እኮ ቢያንስ ሶስት ዓመት ይፈጃል፣ ሁለት ዓመት ይፈጃል። በጣም ጎበዝ ከሆንክ PhD ለመያዝ አራት ዓመት ይፈጃል። BSc ለመያዝ ወይም BA ለመያዝ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ይፈጃል። ስደምረው ስንት ነው? ወደ አስር እኮ ነው። እንዴት ነው ሰው በአራትና አምስት ዓመት PhD የሚይዘው? 1994 ከማይክሮሊንክ በ computer engineering ዲግሪ ተመረቁ ይላል። 1994 ማይክሮሊንክ የለም። የዚህን የማጣራት ስራ የጀመርኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዳገኙ ከሚነገርለት ከማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ነበር። በአጋጣሚ የኮሌጁን መስራች ቀደም ብዬ አውቃቸው ስለነበር ደወልኩላቸው። በዘመነ ህወሓት ተሰደው እዚህ ቨርጂኒያ አሜሪካ ውስጥ በርካታ ዓመታት በስደት አሳልፈዋል። አሁን እየተመላለሱ ከኮሌጁ ጋር የሚሰሩት አቶ ዳኛቸው ይልማ ደብዳቤ ጽፌ ጥያቄዬን እንዳቀርብ በጠየቁት መሰረት በኢሜይል ጥያቄዬን አቀረብኩ። እርሳቸውም ለጥያቄዬ በጻፉት የምላሽ ደብዳቤ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 በኮሌጁ ገብተው በ2009 በ computer engineering በቤስ ዲግሪ ተመርቀዋል። ከደብዳቤው ጋር አያይዘው የላኩልኝ የመመረቂያ መጽሔት ላይ ያሰፈሩት አጭር መልእክት በእሱ እርዳታ ይቀጥላል የሚል ነበር። ከአቶ ዳኛቸው ጋር አጠር ያለ ቃለ ምልልስ አድርጌያለሁ። መቼ ነው ማይክሮሊንክ የተቋቋመው? ማይክሮሊንክ ሰኔ አስራ ዘጠኝ ዘጠና በኢትዮጵያ አቆጣጠር በኢትዮጵያ አቆጣጠር ምን ብላችሁ ነበር በወቅቱ ያቋቋማችሁት? ማይክሮሊንክ ኮሌጅ ነው ዩኒቨርሲቲ ነው? በምን ደረጃ ነው ያቋቋማችሁት? መጀመሪያ ያቋቋምነው ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ነበር። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅኸኝ። ኢንስቲትዩት ያልኩበት ምክንያት ነበረኝ። research ም development ም ሁሉም ነገር የሚያሟላ ተቋም ይሆናል። በ first degree ብቻ መቆም የለበትም በሚል ነበር። ግን በጣም በሚገርመው ከብዙ አቅጣጫ የምንድን ኢንስቲትዩት ምትለው ፖሊሲ ለምን እያሉ ብዙ ሰዎች እውነቱን ለመናገር የተማሩ ሰዎች ጭምር ለኢንስቲትዩሽን ለኢንስቲትዩት ዝቅ ያለ አመለካከት ነበራቸውና በዚህ ምክንያት በኋላም ፕራይቬት ሊሚትድ ካምፓኒ ያደረኩት ብቻ ነበር የጀመርኩት። ጓደኞቼን እናማጣቸው አብረ የተማርናቸው ሰዎች ጨምሬ ሴልስ ያደረኩት በዛ ጊዜ ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ኃላፊነት የተወሰነ ግል ማብረ ነው። መቼ ነው ኮሌጅ የሆነው? ከዛ ጀምሮ ከዘጠና ጀምሮ ከዘጠና ጀምሮ ከዘጠና ጀምሮ ብዙም አልቆየም። የተዛበው ስም ሁሉ ተቀይሮ ኢንስቲት የሚለው ቦታ ኮሌጅ የሚገባ ከትምህርት ሚኒስቴርስ እውቅና ወዲያውኑ ያገኘው ወይንስ ጊዜ ፈጅቶበታል? ያን ጊዜ ምንድን ነው ቅድመ እውቅና የሚባል ነገር ነበር። ቅድመ እውቅና አግኝተን በኋላ መጥተው ገምግመውን ሙሉ እውቅናውን ሰጡ። ምናልባት አንድ ሶስት ወር ወይም ስድስት ወር ጊዜ ይሆናል ሆናል አስታውስም ጊዜ ስ በርካታ የሆኑ ተማሪዎችን ከዛም በኋላ እንዳስተማራችሁ ነው መገንዘብ የቻልኩት። ከነዚህ በእናንተ ኮሌጅ ገብተው ትምህርት ተከታትለው ከተመረቁት መካከል የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንዱ ናቸው እና በእናንተ ባላቸው መረጃ መሰረት መቼ ነው ወደ ኮሌጅ የገቡት? ከመከላከያ ሚኒስቴር፣ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ከብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተማሪዎች ነበሩ። እሳቸው እንደውም ከዶክተር አብይ ወደ ኮሌጅ የገቡት ዲግሪ ፕሮግራም ከጀመር አባት አምስት አመት እንደዚህ በኋላ ነው የገቡት እና በሁለተኛ በአስራ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ስድስት ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው document ኡ አለን አጠናቀው በአስራ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ሰባት ዓመተ ምህረት በ degree program በ computer engineering ተመዝግቦ ገቡ። የትምህርት መልቀቂያ ይሄ የሚሰጠውን ፈተና ወስደው ማለት ነው በትክክል እኛ አንድ ጊዜም የመግቢያችንም የመውጫ መስፈርታችን የከፍተኛ ትምህርት አግባብነት አጥራት ኤጀንሲ የሚል ወይም ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር በዛ ጊዜ አሁን ደግሞ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጡ መመሪያ መሰረት ነው ከፈለገን አለም እኛ ፈለገን ሳይሆን ያን መመሪያ አንድ ጊዜም ጥሰን አናቅም፣ ተወቅሰንም አናውቅም፣ ማስጠንቀቂያም ደርሰን አናውቅም። ያ ስነ ነው የምንከተለው እሳቸውም አናቃቸውም። በዛ ጊዜ እውነት ለመናገር ዛሬ አናቃቸው ነበር። ለማንም ሰው መስፈርት አሟልተው ገቡ፣ መስፈርት አሟልተው ጨርሰው ወጡ። በምን የሙያ መስክ ነው የተማሩትና የተመረቁት? በ computer engineering ነው በዲግሪ ፕሮግራም በማታው ክፍለ ጊዜ እንደተማሩ ከእንግዲህ አስራ ዘጠኝ ዘጠና ሰባት ገብተው ሁለት ሺ አንድ ዓመተ ምህረት ነው ባበሻ አቆጣጠር ወደ አምስት ዓመት ለምንድነው መደበኛ ፕሮግራም ሶስት ዓመት በዚህ ላይ ደግሞ የውጭ mission ነበራቸው እና የሰላም አስከባሪ mission አንድ ሴሚስተር ያህል ሊቦፋ አትረንስ ወስዶ ነው እና ተመልሰው ሲመጡ እንደገና ውድድር ተመልሰው ገብቶ ጨርሰዋል። ከ batch ኦቻቸው ጋር አልጨረሱ። በአጠቃላይ እንዴት ነው እንደው እናንተ የምትሰጡት ትምህርት? ያው በርካታ ሰዎች ከእናንተም ኮሌጅ ተመርቀዋል እንደሰማሁት ከሆነ የትምህርቱም ጥራት ጥሩ ከሚባሉት መካከል ነው። እንደዚህ ተማሪዎች እያስመረቃችሁ ለቁም ነገር ሲበቁ ማየት ለእናንተስ የሚፈጥረው ደስታ ምን ያህል ነው? እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እኛ እውነቱን ለመናገር አገር ነው የረዳ ነው፣ ህብረተሰባችን የረዳ ነው እና ከዛም አልፎ ደግሞ ተማሪዎቻችን ቀጣሪዎች የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ናቸው። ሲሊኮን ቫሊ ውስጥ በጣም ብዙ የማይክሮሊንክ ምሩቃን አሉ። በሰሜን አሜሪካ ብዙ አሉ። እኔ ራሴ ብዙ ወደ ስራ መበቆች ነበር ሰሜን አሜሪካ በ Viber group ከሶስት መቶ ስልሳ ተማሪዎች የቀድሞ ተማሪዎች መካከል አንድ ቡድን ውስጥ አንድ group ውስጥ እንዳሉ አውቃለሁ። ካናዳ ውስጥ አሉ፣ አውሮፓ ውስጥ አሉ። በመላ ዓለም ጥሩ ጥሩ ደረጃ የደረሱ ጥሩ ጥሩ ኃላፊነት ያላቸው ምሩቃንን ነው ያመረተው እና በዚህ በኩል በጣም የልብ ይሰማናል። ይሄንን ጉዳይ ጠለቅ ብዬም ለማየት ያስገዳኝ ነገር በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደውም አልተማሩም፣ የትምህርት ማስረጃቸውም የተሳሳተ ነው የሚሉ አባባሎች ሁሉ በኢንተርኔት ሲሰራጩ እንግዲህ እኛ በመጀመሪያ ደረጃ የምንሰራው ወይም መመሪያ የምንቀበለው ከመንግስት መንግስት ከዚህ ነጥብ በታች ያለ ተማሪ እንዳትቀበሉ ካለ አንቀበልም። ብቃቱን ከፍ ከማድረግ ውጭ ደግሞ የመንግስትን መመሪያ የማክበር ግዴታ አለ። ስለዚህ በምንም ተአምር ለቦታው ብቃት ብቁነት የሌለው ሰው አናስገባ። ሌላው እኚህ ሰው ወደ ተቋማችን የገቡት አስራ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ሰባት ወይም አምስት አመት ዲግሪ ለማስተማር ፍቃድ ከተሰጠ ከአምስት አመት በኋላ የነበሩባቸው ውስጥ መሳቸው ተቀላቀሉ። ሌላው ከመከላከያ ከኛ ቀጥሎ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ስልጠና የሚይዘው ብዙ ተቋም የለም። መከላከያ ኢንጂነሪንግ ይሰጣል እና እሳቸውም የገቡበት ፕሮግራም የ computer engineering ፕሮግራም ነው። ብዙም ገፎ የሚገባም ሰው የለም። ያጠናቀቁበት ውጤቱ በጣም አመርቂ በጣም ጥሩ ነው አቶ ዳኛቸው እኔም ቀደም ብዬ ነው የማቅህ አንተ ማስታውሳሃል። ኤክስፕሬስ የሚባለው ጋዜጣን ለተወሰነ ጊዜ ነው በእርግጥ በነበረው ተጽዕኖ ስርና መንገላታት ምክንያት ያንን ጋዜጣ ልናሳትም ስንል ወደ ነበረ የመጣ ነው። ቀደም ብሎም እንደጠቀስከው የ desktop አገልግሎት ትሰጡ ነበረ እና ለዛ ሁሉ ምስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ ለማለት ነው። እኔም አመሰግናለሁ አንተም ተዋጣልህ ዜጋ ሆነ ሀገርህን ለማገልገል ህዝብህን ለማገልገል የቻል ዜጋ በመሆኑ በጣም ደስ ነው የሚለኝ፣ እኮረብሃለሁ። ወደፊትም ደግሞ የተሻለ ለሀገራችን የተሻለ አገልግሎት እንሰጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እድሜያችን እስካለ ድረስ። ልክ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በአዲስ አበባ የሚገኘውና በፓስተር ባደግ በቀለ የተቋቋመው የ International Leadership Institute ከመንግስት ጋር በቅርበት የሚሰራ ተቋም ነው። ቀደም ብሎ ከ Azusa Pacific University ጋር በአጋርነት ይሰራ የነበረውና በአሁኑ ጊዜ ከ University of Greenwich ጋር በመተባበር በስራ አመራርና በቢዝነስ አስተዳደር በ MA እና በ MBA ዲግሪ የሚያስመርቀው ይኸው ተቋም ለከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የማስተርስ ዲግሪ መስጠቱን ከድረገጹ ለመረዳት ይቻላል። ከቀድሞ ምሩቃኑ መሃል ኤርሚያስ ለገሰ፣ በረከት ስምዖን፣ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ጁነዲን ሳዶ፣ አዲሱ ለገሰ፣ ሙፈሪያት ካሚል፣ ሬድዋን ሁሴን ሽፈራው ሽጉጤ እና አስቴር ማሞ ይገኙበታል። የደወልኩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእናንተ ተቋም ትምህርታቸውን እንደተከታተሉ ይነገራል። ይሄን በማስመልከት አንዳንድ ማጣራት እያረኩ ስለሆነ በዚህ ላይ መረጃ እንድትሰጡኝ ፈልጌ ነበር። መቼ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእናንተ ተቋም ገብተው ትምህርት የተከታተሉት? ከ two thousand nine እስከ two thousand eleven ባለው ጊዜ ነው እኛ ጋር የተማረው። ኤምኤን የሰራው በሊደርሽፕ እና change area ላይ ነው የሰራው። leadership and change እዚህ የእናንተ አካዳሚ ከመንግስት አንድ ትንሽ ልርዳ። እኛ ይህንን ፕሮግራም የሰጠ ነው እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ከ University of Greenwich ከሚባል University of Greenwich ጋር በመተባበር የምናደርገው የ collaborative program እኛ አስተማ እኛ እናስተምራለን፣ ዲግሪው እነሱ ይሰጣሉ። ስለዚህ ዲግሪው ማስተማሮቻቸው ነው። ዲግሪው የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። University of ፕሮግራማችሁ ስንት አይነት ፕሮግራም አላችሁ? የሊደርሺፕ ን ቼንጅ እና ሌሎች ወይንስ ይሄ ብቻ ነው ፕሮግራማችሁ? MBA MBA ሌላም አላችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ከ2009 እስከ 2011 ባለው ጊዜ ነው ማለት ነው ያገኙት። እንደውም አስታውሳለሁ የሰራበትም ቴስስ በሰረቫንት ሊደርሺፕ እንደ ኦሮሚያ ሪጅን በሚል አርዕስት ነው ሲሲስ ፔፐሩ የሰራው። የነበርኩ ነው አይ በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ባደግ አመሰግናለሁ። ከፕሮፌሰር ባደግ በቀለ ባገኘሁት መረጃ መሰረት የ International Leadership Institute partner ወይንም ደግሞ አጋር በመሆን ዲግሪውን ወደሚሰጠው በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ወደሚገኘው University of Greenwich email ላኩ። ዩኒቨርሲቲውን በሰጠው ምላሽ ከዚህ በፊት ስለ ጉዳዩ የተለያዩ ጽሑፎችን ማውጣታቸውን ጠቅሰው link ኦች ላኩልኝ። Woolwich Polytechnic በሚል ስም ከ140 ዓመት በፊት የተቋቋመው University of Greenwich በኤፕሪል 24 2018 የእኛ ምሩቅ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በሚል ባወጣው መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2011 በ transformational leadership በ masters ዲግሪ መመረቃቸውን ያትታል። በ October 11 2019 ባወጣው መግለጫ ደግሞ ምሩቃችን የኖቤል ሽልማት በማግኘት በዩኒቨርሲቲው ታሪክ ሁለተኛው ሰው ለመሆን መብቃታቸውን ያትታል። የ fiber optics አባት በመባል ይታወቁ የነበሩት የዩኒቨርሲቲው የቀድሞው የፊዚክስ ፕሮፌሰር የነበሩት ዶክተር ቻርልስ ካኦ በ2009 በፊዚክስ የኖቤል ሽልማት ማግኘታቸውን ዩኒቨርሲቲው አስታውሷል። ዶክተር ካኦ የዛሬ ሁለት ዓመት በሞት ተለይተዋል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው በፌስቡክ እና በትዊተር ገጹ በተለያየ ጊዜያት ምሩቃችን ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2013 አገኙ የተባለው ሶስተኛ ዲግሪ MBA ወይም Masters of Business Administration ሲሆን አገኙ የተባለውም ከአዲስ አበባ Leadstar College of Management ነው። በዚሁ መሰረት ዩኒቨርሲቲውን contact አደረኩ። አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው አሽላንድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ትምህርት የሚሰጠው ይህ ኮሌጅ በአሁኑ ጊዜ ትኩረቱ የድኅረ ምረቃ ፕሮግራም ላይ መሆኑን ለመረዳት ችያለሁ። የኮሌጁን ዋና ሬጅስትራር አቶ አንተነህ እሸቱን በስልክ አነጋግሬያቸዋለሁ። እርሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ አሟልተውና የመመረቂያ ጽሑፍ ጽፈው በ2013 የ Masters of Business Administration ከኮሌጁ ማግኘታቸውን አረጋግጠውልኛል። ከዩኒቨርሲቲው ስም ልጀምርና ዩኒቨርሲቲው የሚጠራው ምን ተብሎ ነው? Leadstar College of Management Leadership ይባላል። መቼ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመው? ሁለት ሺህ አምስት ዓመተ ምህረት ነው አቆጣጠር ሁለት ሺህ አምስት ዓመተ ምህረት ነው ስራ ከትምህርት ሚኒስቴር እውቅና ያገኘ ዩኒቨርሲቲ ነው። በመጀመሪያ ዲግሪና በማስተርስ ምራ ግብር እውቅና አግኝቶ እየሰራ የነበረ እየሰራ ያለ ኮሌጅ ነው። ቁድ እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪም አለ የሁለተኛ ዲግሪም አለ። በመጀመሪያ ዲግሪ ያናል ብዙ ትራፕለን አለው በአዲስ አበባ፣ በነቀምት፣ በደሴ፣ በሐዋሳ እነዚህ የተገመገሙ የ region branch ኦችን ጨምሮ ያናል ብዙ ተማሪ አለ። በመጀመሪያ ዲግሪ በማስተር ዲግሪ ግን በ distance ፕሮግራም እውቅና ስለነበረው ዛሬ በ distance ፕሮግራም በርካታ ተማሪዎች ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእናንተ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ትምህርት መከታተላቸውን ሰምቻለሁ። መቼ ነበረ ዩኒቨርሲቲውን የተቀላቀሉት? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁለት ሺ ስድስት ጀምረው ሁለት ሰባት ነው የተሳፉት። ሁለት ሰባት ኢትዮጵያ ምቻ አቆጣጠር ሁለት ሰባት ነው graduate ያደረጉት። እሺ፣ በምን የትምህርት መስክ ነው የተመረቁት? ዲፓርትመንት ቢዝነስ administration ሆኖ ስፔሻል ያደረጉት በ conflict resolution ላይ ምን አይነት ነገሮችን ማሟላት ነበረባቸው? ዲግሪያቸውን ከማግኘታቸው በፊት ያው ዲግሪያቸውን ከማግኘታቸው በፊት እንደ ማንኛውም ተማሪ አንድ ተማሪ ማስተርስ ማርክ ሲመጣ የመጀመሪያ ዲግሪ original ና photocopy document ይመጣል፣ ፎቶግራፍ ይመጣል፣ ኦፍራል ትራንስክሪፕት የመጀመሪያ ዲግሪ ተቀረፈበት ትምህርት ያስፈታል እነዚህ ነገሮች አድርገው ፕሮግራሙ ይጀምራል። ከዛ በኋላ እኛ ፕሮግራሙ አስራ ሁለት ኮርስ አስራ ሁለት ኮርስ ነበረ ጠቅላላ ፕሮግራሙ ፔፐር አላቸው። እኛ ፔፐር እንደ ማንኛውም ተማሪ ፔፐር አዘጋጅተው ፈተና ወስደው grade ተደርጎላቸው ነው ይጨረሱ። ያም የእኛን አይመስለንም ነበር ቤት ድረስ እኛ ጋር ምንም ያለ ያባያት ችግር ያለ አይመስለኝ ነበረ። እኛ ጋር ግን በሚገባ ብዙ እንደተማረ ተማሪ የሚገባውን requirement አሟልተው እንደጨረሱ ነው የማውቀው። ከዛ ባለፈ በየአመቱ በየአመቱ የተማሪ list እንልካለን ወደ ከፍተኛ ትምህርት ጥራትና በእውነት ኤጀንሲ አስራ ሁለት ኮርሶች እንደወሰዱ ነው የነገሩኝ እና ምንድን ነው እነዚህ ኮርሶች require የሚያደርጉት? እነዚህ ኮርሶች እንግዲህ የኛ ፕሮግራሙ እንዳልኩት የ distance ፕሮግራም ነበር እና ሀምሳ ፐርሰንት ሪትን ኤግዛም ኢቫሉዌሽን አለው። ሀምሳ percent ደግሞ የ term paper ይዘጋጃል። ይህን ሀምሳ ማለት term paper ያዘጋጃል ከሀምሳ evaluate የሚደረግ እነዚህን አስራ ሁለት ኮርሶች term paper ማዘጋጀት አለበት አንድ ተማሪ። ከአምሳ ደግሞ ሪፍል ኤግዛም ኢቫሉዌት ተደርጎ ነው ከመቶ score ተደርጎ የሚሞላለት ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እነዚህን course work ኦች ከጨረሰ በኋላ thesis ያዘጋጃል። የ master ተማሪ ለመሆን መጠን thesis የመመረቂያ ጽሁፍ አዘጋጅተው advisor evaluate ተደርጎለት ነው የሚደረገው። እነዚህ requirement ኦች ናቸው አንድ ተማሪ ተጀምረው እስከ መጨረሻ ድረስ ሲጨርስ የሚጠበቅበት course wise ማለት ነው። ከአይስላንድ ጋር መምህራን ኦፍ አንደርስታንዲንግ አለን። ዲግሪ ኢሹዋንሱ በሬጅስተር ነው። የእነሱ የ content ና curriculum ነው። አሽላንድ ዩኒቨርሲቲ በኛ የሰጠን content ኡና curriculum ኡ ሰጥቶናል። ዲግሪ everything በትምህርቱ ሁሉ ደሊቨሪ ና ዲግሪውም ሹ የሚደረገው በሬጅስተር ነው። መምህራን ኦፍ ያችንም እንደዛ ነው የሚለው። አሽላ እንዴት ነው የሚገኘው? በጣም አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻም የጠቅላይ ሚኒስትሩን የ PhD ዲግሪ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ያመራሁት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር። በዚሁም መሰረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ PhD ዲግሪ ያገኙበትን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ ስተዲስ ዳይሬክተር በስልክ አነጋግሬያቸዋለሁ። ዶክተር ዮናስ አዳይ በአጭር ውስጥ ስለ ራስዎት ይንገሩን እና የኃላፊነት ቦታዎትስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትኛው ፋከልቲ ነው የሚሰሩት? በሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም አሁን ዳይሬክተር ነኝ። ከምስረታው ጀምሮ እዛው እየሰራሁ ነበር። ሁለት ሺ ሰባት ነው እኛ በፈረንጅ አቆጣጠር ነው የምናገረው። እሱን መሰረት ያንም ዳይሬክተር ነበርኩኝ። ከዛ ለሁለት አመት ለሶስት አንድ አመት ወደ ዩኬን ለፒኤችዲ ሄጄ ነበር ዛመትሸ አሁንም እዛው position ይገኛለሁ። በአሁኑ ሰዓት ዳይሬክተር ነኝ። አሶሽየት አካሪ ዳይሬክተር አስተማሪ ብዙ ሰርቻለሁ። አሁንም ያው እዚህ በኃላፊነት ቦታ እየመራሁ same time መምህርም ተመራማሪም ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ Institute of Peace and Security Studies ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ተቋም ገብተው ትምህርታቸውን እንደተከታተሉና እንደተመረቁ ይነገራል። በዚህ ላይ ያለውት መረጃ ምንድን ነው? በዚህ ላይ ያለኝ መረጃ እሳቸው እዚህ በተማሪነት ሲመዘገቡ ማለት ደግሞ በአካደሚክ ካለንደራችን ሁለት ሺ አስራ አራት በተማሪነት ሲመዘገቡ በዚያን ጊዜ እኔ ደግሞ አሶሽየት አካደሚክ ዳይሬክተር ወይም ተባባሪ አካደሚክ ዳይሬክተር ነበርኩኝ እና በተማሪነት ተመዝግበው እዚሁ እኛ ጋር እንደነበሩ ጠዋት ጠዋትም እንደምንገናኝ በደንብ አውቃለሁ። ሻይ ምናምን ስንጠጣ በተለይ ስለ topic ርዕስ አመራረት ላይ ነበር ብዙ ጊዜ እንደምንወያየው በተለይ social capital የእኔ በ conflict across ሱዳን እና ኢትዮጵያ ያለው ስለነበረ በተለይ ጋምቤላ ላይ focus ስለማድረግ ስለ research ነው ለምናውረው እና class ውስጥም አፍሪካ ኮርሱ attend ሲያደርጉ ፕሮፖዛራቸውን ስጥፎ በየጊዜው እንደዚህ እየተመካከርን እንደምን እየሰራ እንደነበር ምክንያቱም ኃላፊነት ስለሆነ አካደሚክ አሶሽን ከንበር ስለነበርኩኝ ያው ስራዬም ባሮችን መከታተል ስራቸውን ማየት ስለሆነ በዚህ ደረጃ ነው የማውቀው። ስለዚህ እርሳቸው ትምህርት የጀመሩት በዚህ ተቋም ሁለት ሺህ አስራ አራት እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ነው ማለት ነው። አካደሚክ ልክ ነው። okay። በምን ላይ focus አድርገው ነው ወይንም ትኩረት አድርገው ነው ጥናትና ምርምር ያደረጉት የ PhD ያቸውን በዚህ ተቋም በሰሩበት ጊዜ? social capital በአማርኛ እንዴት አድርገን እንደምንተረጉሙ ማህበራዊ ካፒታል ይበለው ማህበራዊ ካፒታል ማህበራዊ ካፒታል በተለይም ደግሞ ብዙውን ጊዜ የሰላም ጥናት ከ western ወይም ከምዕራባውያን ነበር ኮፒ ያደረግን እዚህ ጋር first የምናደርገው እና እሱ እንዲ ለማስቀረት የ African solution የሚል ትን አላቸው። ብዙ ጊዜ African solution for African problems በሚል አሁን IPSS ወይም የምራው ድርጅትም focus ኣችን ራሱ African epistemology African philosophy ለማሳደግ ብዙ ጥረት እያደረግን ያለ ነው እና የስራት ጊዜ አፍሪካዊ የሆነ የእውቀት አመሰራረት ወይም ኖሌጅ ጀኔሬሽን ፎከስ በማድረግ social capital ኡን በተለይም ባደጉበት በተረፉበት ጅማ አካባቢ በሙስሊሞች እና በክርስቲያኖች መካከል የነበረውን conflict እንዴት በማህበራዊ ካፒታል ወይም ደግሞ በነበራቸው ባላቸው በባህላዊ አካሄድ እንዴት ሄደው እንደፈቱ እሱን ለማሳየት እና የዚያ knowledge contribution ወይም የእውቀት አስተዋጽኦ ለማድረግ በዛ ላይ ነው ፎግ ያደረጉት። ስመሆን ያው ገና ርዕሱ ሲጀምሩ ሁለ በየጊዜው ስንወያይ ነበር ስለ እንዴት define መደረግ እናለበት እንዳለበት፣ contextualize መደረግ እናለበት framework ምኑ ጋር መሆን አለበት እና እሱን እሱ ነው ፕሮፖዛላቸውን ጽጽፉ defend ሲያደርጉ የእሳቸው ዋና advisor ግብፃዊ ፕሮፌሰር አመር አብደላ ነው የሚባለው እና እሱ እኛ ጋር እየሰራ ነበር በወቅቱ። ስለዚህ በአጭሩ ፎክስ ያደረጉት በዚህ በ social capital በተለይም ኮንፍሊክት ዘር ኢንዲጂነስ በሆነ እውቀት ወይም ደግሞ ሀገር በቀል የሆነ እውቀት እንዴት ማምረት እንችላለን፣ እንዴት የዚህ African ችግር በአፍሪካ መፍታት እንችላለን የምለው አንዱ የዚህ የፒስ ስታዲ የፒስ ሳይንስ ባዶ ቦታ ለመሙላት ነበረ ፎክስ ያደረጉት። ስለዚህ እሳቸው በዩኒቨርሲቲው የ PhD በሰሩበት ወቅት full time ገብተው ነው ማለት ነው የተማሩት። እንግዲህ ለአንተ በጣም ግልጽ እንዲሆን ተማሪዎቻችን በተለይ አይፒኤስኤፍ መልቲ ዲሲፕሊነሪ ነው እና ጠዋት ሶስት ሰዓት እንጀምራለን ከስድስት ሰዓት ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ስራ ያላቸው ናቸው። ነገር ሁሉም regular ወይም full time ተማሪዎች አድርገን የምንቀበላቸው። ምክንያቱም በዚያች የመጀመሪያ አንድ አመት ነው course work ኡ። አንድ አመት ውስጥ አንድ ሁሉም ተማሪዎች እነዚህ ጠዋት ሶስት ሰዓት እስከ አስራ ሁለት ማለት ስድስት ሰዓት ድረስ ይችን ሁሉም ተማሪ seriously follow ያደርጋል። ደስም ዶክተራዊ እንደጠዋት አንዳንድ ከኔ ቀድሞ ይመጣል። እንዳልኩ ስራዬ ሁሉ የተማሪዎችን አካሄድ መከታተል ስለነበረ full time ተማሪ ወይም regular ተማሪ ሆኖ ተከታትሎ ጨርሷል ኮርስ ወርቃቸው። ከዛ በኋላ ተማሪ ወደ field ትወጣል። እንደሚታወቀው PhD በራሴ ምክንያት ለምሰራው ከዛ ወዲያ። ስለዚህ ባጭሩ አዎ full time ተማሪ ነበሩ። በጣም ጥሩ ነው። ተማሪ በነበሩበት ወቅት ተሳትፏቸው እንዴት ነበር? በንቁ ሁኔታ ይሳተፉ ነበር? በጣም በጣም ኤፊሽንት ነበር። ያው ቅድም እንዳልኩ progress ኦቻቸው ማንም ተማሪ እንደሚታወቀው በተለይ በፒኤችዲ ለቭል ስሪ ፖይንት ቢኖረውም አለው ከዛ በታች C ካለው የትም የትም course work ያለበት አካባቢ በታች ከሆነ ወደ ፕሮፖዛልም አይሄድም እንኳን መመረቅ ስለዚህ እነዚሁ ሀይ ፍላይንግ ከለርስ ከሚባሉ ተማሪዎች ጋር ውስጥ እንደነበሩ እንዳልኩ በከፍተኛ በከፍተኛ ውጤት ማለት ነው። መቀፍ ነገር ግን አሁን ኤግዛክት ነጥብ ደግሞ እንዳልኩ የለም ቼክ ያደረጉ ከሬጅስትራር ኦፊስ የደወልኩ ቼክ ስለማድረግ እሱ ደግሞ ሳጠይቅ ቀረሽ ክተብ እንጂ አብሶሉትሊ ዊ ካን ኦልሶ ክሎዝ ቼክ አስ ዌል ኤኒ ታይም ዩ ኒድ ቲሲሳቸው ቬሪ ጉድ ነው። ቬሪ ጉድ ነው ቲሲሳቸው የተመረቁት very good ማለት ምንድን ነው? A ማለት ነው። very good በጣም በጣም ጥሩ ማለት ነው። A ማለት ነው። ማለት A plus ነው። እኛ በ A ነበር የጨረሱት ማለት ነው። በ A ነው የጨረሱት። በጣም ጥሩ ነው። እኔም እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የመጀመሪያ ዲግሪን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ political science እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ነው የወሰድኩት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመመረቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንኳን የመጀመሪያ ዲግሪ እንኳን ለመያዝ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እኔ ራሴ የማውቀው ሀቅ ነው እና አሁን ያለው ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደውም PhD ም የላቸውም fake ነው ዲግሪዎቻቸው በሙሉ የሚሉ ጉዳዮች ስለመጡ ነው እኔም ወደ ማጣራት የሄድኩት እና በዚህ ላይ ምን አስተያየት ይሰጣሉ? መጀመሪያ ያንተን አሰራር ቅድም ስትደውልልኝ አንተ ታገኝልንም ባውቃለሁ። really scientific የሆነ ኤክስተርናሊ ቬሪፋየብል የሆኑ fact ኦችን ማግኘት የምታደርገው ጥረት መጀመሪያ ማድነቅ እንፈልጋለን። በጣም ደስ ይለኛል። ሁለተኛ እንደዚህ ተብሎ በየፐብሊክ ፕራይቬት ሚዲያዎች ለዚህ በ social media ውስጥ ሲለጠፉ አያለው። እጅግ በጣም አዝናለሁ። ቢሆነስ አሁን አበ በሀገራችን ያለ ትምህርት ስርአት ክሪቲካል ቲንኪንግ የማያሳድግ ያዩትን የተቁትን ብቻ ይዘው እገሌ ከዛ ዘር ነው እገሌ ከዚህ ነው በጭፍን አንዱን ዝም ብሎ መደገፍ፣ አንዱን መቃወም፣ አንዱን እሱን ማጠልሸት ይህ ስሰማና ሳይ እጅግ በጣም ያመኛል፣ አዝናለሁ። ልክ አሁን እንዳንተ መጥተው check ቢያደርጉ ለምሳሌ አሁን የሳቸው ቴሲስ ኢትዮጵያን ስታዲስ አይኤስ አስቀምጠናል። እዛው ሰዎች መጥተው እንዲያዩ ሲዲዩ እኛ ጋ ነው ያለው። አሁን ቴሲሱ ኮፒ እኛ ጋር አለ። course work የሰሩትን የተመዘገቡበትን ቀን ሁሉ ለማየት ለሚፈልጉ ሬጅስትራር መጥተው ማየት ይችላል። እና በአጭሩ ለግጭቶቻችን መነሻ የሚሆነው አንዱ ጥልቅ አስተሳሰብ አለመኖር ደም ለማድረግ ፈቃደኛ አለመሆን፣ ከጥለው ሁለት ዲያብሎስ ከወገኑ መልአክ አድርጎ ሰው እንደዚህ መመደብ መፈረጅ እጅግ አደገኛ መሆኑን ነው የሚገነዘበው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብሎም እንደነገሩኝ በ2017 የፒችዲ ቴሲሳቸውን እንዲፈንድ አድርገው በአግባቡ A አግኝተው ነው የተመረቁት ማለት ነው። ደስ ይለኝ። ምክንያቱም ጻፈው ቨሪ ጉድ የሚል ስለሆነ በ letter በ alphabet ነገር ሳይሆን በቨሪ ጉድ፣ ኤክሰለንት፣ ጉድ እንደዚህ ነው የምንላቸው እና እሱም የተዛባ እንዳይሆን መተህ በኋላ check ስለምታደርግ ቨሪ ጉድ በሚል የጨረሱ very good በሚል ነው የጨረሱት። በጣም ክሊር እንዲሆን እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው። ምክንያቱም አይተ ነገ prove የሚታደርገው ነገር ነው። ደግሞ ስለ reason እናስተምራለን፣ ስለ evidence አያያዝ እናስተምራለን፣ ስለ research methodology እናስተምራለን እና ዊ ቢ ኦነስት ኮንሲስተንት ኮሄረንት። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። በጣም የምንናገረው ወይም በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡኝ መረጃ። በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት በጣም ጥሩ እውነትም ፍለግ ቢመሄዱ ሪሊ ለሀገርም በጣም ጥሩ ነው እና አንተ መልካም ስራ አጋጠል ለማጠቃለል ያህል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በስፋት ህዝብ ላይ የሚለቀቀው የውሸት ጎርፍ ከጥቅሙ ጉዳቱ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። ለትግል አደባባይ የወጣ ሁሉም እውነትን ታጥቆ አርነት ያወጣል እንጂ ውሸትን እየቸረቸረ ገንዘብ አዋጡልኝ እያለ ሕዝብ እያደናቆረ እንዲኖር ሊፈቀድለት አይገባውም። የፖለቲካ ልዩነታችን እንደጠበቀ ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸውን ለአመራር ዝግጁ ለማድረግ ርቀው የሄዱበት መንገድም ሊመሰገን እንጂ ሊወገዝ ፈጽሞ አይገባውም። የወዳጅም ሆነ የባላንጣ መማር ቁጭ ብለን የሌሎችን ጥረት የማራከስ አባዜ ውስጥ ሊያስገባን ፈጽሞ አይገባም። ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 BSc ዲግሪ ከ MicroLink የ information technology ኮሌጅ፣ MA ዲግሪ በ transformational leadership and change ከ University of Greenwich በ2011 በ2013 Masters of Business Administration ከ Leadstar College of Management ከአሽላንድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የሚሰጥ የ MBA ዲግሪ አግኝተዋል። እንዲሁም በ2017 ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም የፒኤችዲ ዲግሪ መያዛቸውን ለማረጋገጥ ችያለሁ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ራሳቸውን ለአመራር ለማዘጋጀት ብዙ ርቀው መሄዳቸው ግልጽ ነው። ለአመራር ክህሎት ከሚያዘጋጁ ነገሮች አንዱ ደግሞ ትምህርት ዋነኛው መሆኑ ግልጽ ነው። ለዚህም አድናቆቴን መቸር እወዳለሁ። ዓለምን ባስደመመ ሁኔታ የተጀመረው የፖለቲካ ለውጥ ወደ ኋላ መመለሱን ግን መካድ አይቻልም። መሃሉ እየጠበበ ዳሩ እየሰፋ ይታያል። ይህ ሁኔታ ደግሞ እርቅና ሰላም በሀገራችን በዘለቄታ እንዳይሰፍን ሊያደርግ የሚችል በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። በመሆኑም ያለ አግባብ የታሰሩ ተፈተው ሁሉንም አካታች የሆነ የፖለቲካ ምህዳር ለመፍጠር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲተጉ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላንቺ ትክክልናለን። ውሸት አሁንም በጣም ያስበው በኋላ ስንመጣለን። ሁለት ሺህ ዶክተር አሊ ዓመተ ምህረት ሰርተፍኬት የነበረ ሰው ሁለት ሺ ስድስት እና ሁለት ሺ ሰባት master ስለመያዝ እኮ ቢያንስ ሶስት ዓመት ይፈጃል፣ ሁለት ዓመት ይፈጃል። በጣም ጎበዝ PhD ለመያዝ አራት ዓመት ይፈጃል። BSc ለመያዝ ወይ BA ለመያዝ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ይፈጃል። ጀምረው ስንት ወደ አስር እንዴት ነው ሰው በአራት ዓመት PhD